opet nie młakan mu udzielnie. As boje asinan bysion, hutotin bysiot. Jabdu jab jabura jankit. Adu taduk asi asi huyulan serbawi. Atadu hogdi momo uruvun. أبي جنبي أي e ناس Urugan her gün jutayır. E Urugan her gün jutayır. Hutta e çantın huyu kuku. Adam angıllar. İçeçiller kalan mı? İyi kurtar dırıltın tadı içe olurdu. İlk tıla ağaçır. Longorun. Longorun ilk tıla ağaçır. Utte vi sendukin garadda tuve. Saungollan utte çağdı. Aminin abujerin. Et kumakan tungojerin. Numan gullan asiktar. Su, sururu ter kalan tuve içim göngerin bu. Boyul boyul boyul boyul boyul. Turu vat tu sang là từ từ mét pa jeb jir ara kokan sabrak sir ara kokan ves pe nasıl yaptığı duvar uğradı sururu kakaras dalul bu sururu asitara ikoyeci ve böyle duhanyen muhtem Pise dokkan, hırgi kohdit torunu. Sallallahu gönne cepkin. Tarılka. Tuğsasta numara batın gılak değil. Açır yok oğlu. Gelip goralı iyiydi oldu. Koyacan asikler. Hatta. Firma salak. O salak kız. Mönörü mönörü. Ve ulak değil. Ayaki ayastı. Mutsura da o ja sinjem ne uj. Taduk kare döngerim sakura numara uvatin. Taki o josti. Asibo nun, utetin tänne. Mä nauran.